بی بی بودن شدن B B Be a good boy from now on. Be a good boy from now on. Be یعنی شدن یا بودن A good boy یعنی یک پسر خوب From از Now اکنون From now on یعنی از الان به بعد Be a good boy from now on یعنی از این به بعد پسر خوبی باش. Be a good boy from now on. Be a good boy from now on. Do not be angry. Don't be angry. do not یا don't برای منفی کردن استفاده شده be یعنی بودن یا شدن don't be یعنی نباش angry یعنی عصبانی don't be angry یعنی عصبانی نباش don't be angry don't be angry have have داشتن have have We have a class now. We have a class now. We ما have داشتن a یک class کلاس now اکنون We have a class now. ما الان یک کلاس داریم. We have a class now. We have a class now. Have a nice time. Have a nice time. Have داشتن. A, یک. Nice خوب. Time اوقات یا زمان. Have a nice time. اوقات خوشی داشته باشید. Have a nice time. Have a nice time. Do do انجام دادن کردن do do it yourself do it yourself do انجام دادن و فعل در اینجا در ابتدای جمله اومده ساختار امری it آن را و در اینجا it اشاره میکنه به اون چیزی که گوینده و شنونده دارن در موردش صحبت میکنن yourself یعنی خودت do it yourself خودت انجامش بده do it yourself do it yourself I know what to do I know what to do. I know یعنی من میدانم know دانستن آگاهی داشتن what آنچه یا چه چیزی to برای یا به منظور do انجام دادن I know what to do یعنی من میدانم که چه کنم I know what to do I know what to do say say گفتن بیان کردن say I want to say something I want to say something I want to یعنی من میخوام که say گفتن something چیزی I want to say something من میخواهم چیزی بگویم I want to say something. I want to say something. Say it out loud. Say it out loud. say گفتن و در اینجا فعل در ابتدای جمله اومده ساختار امری it آن را اون چیزه رو که گوینده و شنونده میدونن چیه out loud یعنی با صدای رسا یا با صدای بلند say it out loud با صدای رسا آن را بیان کنید یا با صدای رسا آن را بگویید say it out loud say it out loud go go رفتن go I go to work by bus every day. I go to work by bus every day. I go to یعنی من میروم به work سر کار یا کار by توسط bus اتوبوس every هر day روز every day یعنی هر روز I go to work یعنی من به سر کار میروم I go to work by bus every day. من هر روز با اتوبوس به سر کار می روم. I go to work by bus every day. I go to work by bus every day. Let me go with you. Let me go with you. Let me یعنی به من اجازه بده let یعنی اجازه دادن در ابتدای جمله فعل اومده حالت امری let me یعنی اجازه بده به من به صورت خیلی خلاصه میگن let me let me go یعنی بگذار بروم with همراه با یا با you تو let me go with you یعنی بگذار من با تو بیام یا بگذار با تو بروم let me go with you Let me go with you. Can can توانستن قادر بودن can Can you come? Can you come? Can یعنی توانستن و قادر بودن you تو Can you یعنی آیا تو می توانی You can یعنی تو می توانی و can you سوالیه یعنی آیا تو می توانی come آمدن Can you come آیا تو می توانی بیایی Can you come Can you come You can play outside You can play outside. You تو can توانی یا توانستن play بازی کردن outside بیرون بیرون از جایی بیرون از خانه مثلا You can play outside شما می توانید یا تو می توانی بیرون بازی کنی You can play outside You can play outside Get get رسیدن دست یافتن گرفتن get Where can I get a taxi? Where can I get a taxi? Where کجا can توانستن I من Where can I یعنی کجا من می توانم Get بگیرم گرفتن A یک تاکسی تاکسی Where can I get a taxi? من کجا می توانم یک تاکسی بگیرم؟ Where can I get a taxi? Where can I get a taxi? I do not get what you mean. I don't get what you mean. I do not get یا I don't get یعنی من نمیگیرم متوجه نمیشم دست پیدا نمی کنم What آنچه you شما mean mean یعنی منظور داشتن What you mean یعنی آنچه شما منظورتونه آنچه شما نظرتونه I don't get what you mean یعنی من منظور شما رو نمیگیرم من منظور شما رو متوجه نمیشم I don't get what you mean I don't get what you mean. make make ساختن درست کردن make You make me happy You make me happy You تو make ساختن me مرا happy خوشحال You make me happy تو مرا شاد میسازی یا تو مرا خرسند میسازی. You make me happy You make me happy How did you make it? How did you make it? How یعنی چگونه یا چطور did گذشته فعل do انجام دادن و در اینجا فعل کمکیه در زمان گذشته you تو make ساختن یا درست کردن it اشاره میکنه به اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه how did you یعنی تو چطور انجامش دادی چی رو make ساختن it اون رو how did you make it تو چطور آن را درست کردی how did you make it How did you make it? No. No. دانستن آگاهی داشتن شناختن No. I know you very well. I know you very well. I know یعنی من میدانم یا من می شناسم یا من آگاهی دارم you تو را very بسیار well به خوبی I know you یعنی من میشناسم تو را very well بسیار به خوبی یا خیلی خوب I know you very well من تو را خیلی خوب می شناسم. I know you very well I know you very well How should I know? How should I know? How چگونه یا چطور should باید I من know دانستن How should I know? من چطور باید بدانم یا من از کجا باید بدانم How should I know? How should I know? think think فکر کردن اندیشیدن think think before talk think before talk think فکر کردن یا اندیشیدن و فعل think در ابتدای جمله اومده ساختار امری داره before قبل از talk صحبت کردن حرف زدن Think before talk فکر کن قبل از حرف زدن یا به عبارتی قبل از حرف زدن فکر کن Think before talk Think before talk I think you are right. I think you are right. I think من فکر می کنم you تو یا شما are هستید right درست you are right یعنی شما درست می گید یا حق با شماست I think you are right فکر کنم حق با شماست یا فکر کنم شما درست می گوید. I think you are right I think you are right take take گرفتن برداشتن بردن پنداشتن take Take the money and leave here. Take the money and leave here. Take یعنی برداشتن و در ابتدای جمله اومده فعلمون ساختار امریه the money اون پوله رو اون پول مشخص رو که دارن در موردش صحبت میکنن چون از THE استفاده شده and و leave ترک کردن جایی رو ترک کردن here اینجا leave here یعنی اینجا را ترک کن take the money یعنی پوله رو بردار take the money and leave here پول را بگیر یا پول را بردار و اینجا را ترک کن take the money and leave here take the money and leave here Take my hands and dance with me. Take my hands and dance with me. Take یعنی بگیر یا بردار در اینجا در ابتدای جمله اومده یعنی بگیر my hands دستان مرا and و dance dance یعنی رقصیدن dance with me dance with me یعنی با من برقص take my hands دستانم را بگیر and و dance with me با من برقص take my hands and dance with me دستانم را بگیر و با من برقص take my hands and dance with me take my hands and dance with me see see دیدن see let me see let me see let یعنی اجازه دادن let me یعنی اجازه بده به من see دیدن let me see یا به صورت مخفف let me see یعنی بذار ببینم بذار چک کنم let me see let me see I want to see you again I want to see you again. I want یعنی من میخواهم. Want یعنی خواستن. I want to یعنی من میخواهم که فلان کار رو انجام بدم. See دیدن. I want to see من میخواهم ببینم. You تو را again دوباره. I want to see you again. من میخواهم دوباره شما را ببینم. I want to see you again. I want to see you again. Come. Come. آمدن. Come. Come with me, please. Come with me please. Come یعنی آمدن و در اینجا امریه یعنی بیا with همراه با یا با می من please لطفاً دوستان در مورد تلفظ please دقت بکنید خیلی از زبان آموزا به اشتباه تلفظ میکنن پیلیز یا پلیز این دو تلفظ اشتباهه تلفظ درست به این صورته پلیز بین پی و ال صدایی وجود نداره please لطفاً come with me please یعنی لطفاً با من بیایید یا لطفاً همراه با من بیایید. Come with me please. Come with me please. May I come in? May I come in? May I یعنی آیا ممکنه که من I may یعنی من ممکنه may I وقتی که می میاد اینور ساختار سوالی میشه may I یعنی آیا ممکنه من فلان کارو انجام بدم کدوم کارو کام آمدن in داخل may I come یعنی آیا ممکن است به داخل بیایم may I come in may I like like مانند بودن خوش آمدن دوست داشتن شبیه بودن like I like your shirt I like your shirt I like یعنی من خوشم میاد یا دوست دارم چی رو your shirt پیراهن تو شرت یعنی پیراهن your shirt پیراهن تو I like your shirt از پیراهنت خوشم میآید I like your shirt I like your shirt You are like your friends. You are like your friends. You are یعنی شما هستی. Like شبیه your مال تو friends دوستان. Your friends یعنی دوستانت. You are like your friends یعنی تو شبیه دوستانت هستی. You are like your friends. You are like your friends. Want want خواستن want I want a coffee please I want a coffee please I want یعنی من میخواهم a coffee یک قهوه please لطفاً I want a coffee please من یک قهوه میخواهم لطفاً I want a coffee please I want a coffee please Do you want anything else? Do you want anything else? Do you want یعنی آیا شما میخواهید anything هر چیزی یا چیزی else دیگر غیر anything else یعنی چیز دیگری یا چیزی غیر از این چیزهایی که الان وجود داره Do you want anything else؟ آیا چیز دیگری میخواهید? Do you want anything else Do you want anything else Look Look نگاه کردن، نگاه انداختن، نظر افکندن. Look Look at me please. Look at me please. Look نگاه کردن یا نظر افکندن ات به می مرا به من پلیز لطفاً Look at me please. لطفاً به من نگاه کن. Look at me please. Look at me please. Let me take a look at it. Let me take a look at it. Let me اجازه بده به من. Take a look نگاهی بیاندازم. At به it on. Let me take a look at it. بگذار من نگاهی به آن بیاندازم. Let me take a look at it. Let me take a look at it. Use use استفاده کردن به کار گرفتن use No problem. You can use my car. No problem. You can use my car. No problem یعنی مشکلی نیست. Problem یعنی مشکل یا مسئله. در مورد تلفظ problem دقت بکنید. پرابلم نیست دوستان. problem به این دلیل که بین P و R صدایی وجود نداره ما هم نباید صدایی اضافه بکنیم problem یعنی مشکل یا مسئله no problem یعنی مشکلی نیست you can تو میتوانی، توانی use استفاده بکنی my car ماشین من رو you can use my car تو میتوانی توانی ماشین من را استفاده کنی no problem مشکلی نیست no problem you can use my car مشکلی نیست. می توانی از ماشین من استفاده کنی. No problem. You can use my car. No problem. You can use my car. Use your head. Use your head. use استفاده کردن یا به کار گرفتن your head یعنی سرت یا در واقع مغز تو یا کله تو use your head از مغزت استفاده کن مغزت رو به کار بگیر use your head use your head find find پیدا کردن یافتن Find. Can you find it? Can you find it? Can you یعنی آیا می توانی و حالت سوالی این جمله است. You can تو می توانی حالا can میاد این ور سوالی میشه. Can you یعنی آیا تو می توانی find پیدا کردن یا یافتن it آن را و اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه Can you find it؟ آیا میتوانی آن را پیدا کنی؟ Can you find it? Can you find it? We have to find it. We have to find it. We have to برای بیان الزام و اجبار استفاده میشه we have to یعنی ما باید یه کاری رو انجام بدیم کدوم کارو find پیدا کردن یا یافتن it اون چیزه رو we have to find it ما باید پیدایش کنیم we have to find it we have to find it give give دادن Give. Give me your hands and close your eyes. Give me your hands and close your eyes. Give یعنی دادن و در ابتدای جمله اومده ساختار امری. Give me به من بده your hands دستانت and و close یعنی بستن و دوباره باز هم ساختار امریه یعنی ببند your مال تو eyes چشمان give me your hands and close your eyes دستانت را به من بده و چشمانت را ببند give me your hands and close your eyes give me your hands and close your eyes I will give it to you tomorrow. I will give it to you tomorrow. I will give it یعنی من آن را خواهم داد to you به تو tomorrow فردا I will give it to you من آن را به تو خواهم داد tomorrow فردا I will give it to you tomorrow من فردا آن را به تو خواهم داد I will give it to you tomorrow. I will give it to you tomorrow. Tell. Tell. گفتن. Tell. Never tell a lie. Never tell a lie. Never یعنی هرگز tell گفتن a lie یک دروغ lie یعنی دروغ never tell a lie هرگز دروغ نگو never tell a lie never tell a lie tell me the truth tell me the truth Tell me یعنی به من بگو ساختار امریه The truth اون حقیقت رو truth یعنی حقیقت یا اون واقعیت The truth یعنی اون حقیقتی که من میخوام اون حقیقتی که خودت میدونی و من میدونم Tell me the truth حقیقت را به من بگو Tell me the truth Tell me the truth work work کار کار کردن تلاش کردن work You should work hard. You should work hard. You should یعنی تو باید یه کاری رو انجام بدی. چه کار؟ work کار کردن یا تلاش کردن. hard به سختی. You should work hard. شما باید به سختی کار کنید. You should work hard. You should work hard. Do not be late for work. Don't be late for work. Do not یعنی انجام نده فعل کمکی در حالت منفی. Be late گیر کردن for برای work کار don't be late دیر نکن for work برای کار don't be late for work برای کار تأخیر نداشته باش یا دیر نکن don't be late for work don't be late for work May May ممکن بودن ماه می می May I go home? May I go home? می آی یعنی آیا ممکنه آی may یعنی من ممکنه اما می وقتی میاد اینور حالت سوالی به خودش میگیره می آی یعنی ممکنه من یه کاری رو انجام بدم گو، بروم هوم، خانه May I go home? آیا ممکن است من به خانه بروم؟ May I go home? May I go home? We will go to London in May. We will go to London in May. We will go حالت آینده ساده یعنی ما خواهیم رفت to London به لندن in May در ماه می. We will go to London in May. ما در ماه می به لندن خواهیم رفت. We will go to London in May. We will go to London in May. Call call صدا زدن زنگ زدن call Call the police. Call the police. call یعنی صدا زدن یا زنگ زدن و در اینجا یعنی زنگ زدن فعل در ابتدای جمله اومده ساختار امری داره یعنی زنگ بزن the police به پلیس دقت بکنید دوستان تلفظ پلیس استرس روی ال و روی پی نیست یعنی نباید بگید پلیس این اشتباهه پلیس اینطوری درسته در واقع استرس روی L روی بخش دوم Call the police به پلیس زنگ بزنید Call the police Call the police Please call him Please call him Please لطفاً call صدا زدن یا زنگ زدن him او را به او اوی آقا Please call him. لطفاً به او زنگ بزنید. لطفاً او را صدا بزنید. Please call him. Please call him. Try. Try. امتحان کردن. سعی کردن. Try. Try to study harder. Try to study harder. Try یعنی سعی کردن یا امتحان کردن و در ابتدای جمله فعل اومده ساختار امری. Try یعنی سعی کن. To study که مطالعه کنی. Harder سختتر. Hard یعنی سخت. Harder یعنی سختتر. Try to study harder. سعی کن سختتر یا بیشتر مطالعه کنی. Try to study harder. Try to study harder. We will try it once more. We will try it once more. We will try یعنی ما سعی خواهیم کرد ساختار آینده ساده it اون چیزه رو در مورد چیزی که داره صحبت میکنه once یک بار دیگه more بیشتر Once more یعنی یک بار دیگه بیش از اون چیزی که تا الان انجام شده. We will try it. ما سعی خواهیم کرد. ما تلاش خواهیم کرد اون رو. Once more یک بار دیگر. We will try it once more. ما یک بار دیگر آن را امتحان خواهیم کرد. We will try it once more. We will try it once more. Ask ask پرسیدن درخواست کردن سوال کردن ask Why do you ask? Why do you ask? Why چرا Do you یعنی آیا تو این کار رو انجام میدی Do فعل کمکی برای سوالی کردن اومده Ask پرسیدن یا پرسش کردن Why do you ask? چرا میپرسی؟ چرا سوال میکنی؟ Why do you ask? Why do you ask? Do not ask me for money. Don't ask me for money. Do not یعنی انجام نده. فعل کمکی برای منفی کردن اومده. Do not یعنی انجام نده. چه کاری رو؟ Ask پرسش کردن یا درخواست کردن می از من فور برای مانی، پول Don't ask me یعنی از من نپرس یا از من درخواست نکن For money برای پول Don't ask me for money از من درخواست پول نکن Don't ask me for money Don't ask me for money need need نیاز لازم داشتن نیاز داشتن need we need more time we need more time we ما need نیاز داشتن یا لازم داشتن more بیشتر time زمان یا وقت more time یعنی زمان بیشتر we need ما نیاز داریم we need more time ما به زمان بیشتر نیازمندیم we need more time we need more time We need your advice. We need your advice. We need ما نیاز داریم Your مال شما مربوط به شما Advice یعنی توصیه یا نصیحت Your advice نصیحت شما We need ما نیاز داریم We need your advice ما به توصیه یا نصیحت شما نیازمندیم We need your advice We need your advice feel feel احساس کردن حس کردن feel I feel happy I feel happy I feel یعنی من حس می کنم احساس می کنم happy خوشحال خورسند I feel happy من حس خوشحالی می کنم یا من خورسندم امیدواریم که شما هم خورسند و خوشحال باشید I feel happy من خوشحالم من حس خوشحالی می کنم I feel happy I feel happy How do you feel about it? How do you feel about it? How یعنی چگونه Do you آیا شما Do برای سوالی کردن فعل کمکیه Feel احساس کردن حس کردن About در مورد It on. About it یعنی در مورد اون اون چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم How do you feel یعنی چه حسی داری چه احساسی داری about it در مورد اون چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم How do you feel about it? چه حسی نسبت به آن داری؟ چه احساسی نسبت به آن داری؟ How do you feel about it? How do you feel about it? Become Become شدن Become I wanted to become a doctor. I wanted to become a doctor. I wanted گذشته I want یعنی من میخواستم want یعنی خواستن و در مورد تلفظ W در want لبهاتون باید حالت بوسه یا لوله باشه هوا خارج میشه میشه want پس تلفظ want اشتباهه I wanted یعنی من میخواستم to که become بشوم شدن a doctor یک دکتر I wanted to become a doctor. من میخواستم یک دکتر بشوم. I wanted to become a doctor. I wanted to become a doctor. Julie wants to become famous. Julie wants to become famous. Julie خانومی به نام جولی want خواستن want، میخواهد اس سوم شخص فعل want گرفته به خودش به این دلیل که فاعلمون سوم شخص یعنی جولی جولی wants یعنی جولی میخواهد to become که بشود become شدن famous یعنی معروف become famous یعنی معروف شدن جولی wants to become famous جولی میخواهد معروف شود جولی wants to become famous Julie wants to become famous. leave leave مرخصی ترک کردن جایی رها کردن leave leave me alone Leave me alone. Leave یعنی ترک کردن یا رها کردن در اینجا me مرا alone تنها Leave me یعنی مرا رها کن alone تنها Leave me alone یعنی تنها رهایم کن تنهایم بگذار راحتم بگذار Leave me alone Leave me alone I must leave now. I must leave now. I must یعنی من باید یه کاری رو انجام بدم کدوم کار leave ترک کردن اینجا رو ترک کنم now اکنون I must leave یعنی من باید بروم از اینجا من باید اینجا رو ترک کنم کی الان now I must leave now من باید الان اینجا را ترک کنم I must leave now I must leave now put put قرار دادن گذاشتن put Do not put it on my desk. Don't put it on my desk. Do not put یعنی قرار نده put یعنی قرار دادن یا گذاشتن Do not put ساختار امر در حالت منفی Do not put یعنی قرار نده نگذار It اون چیزه رو on روی my desk میز من Don't put it یعنی نگذارش on my desk روی میز من Don't put it on my desk آن را روی میز من نگذار Don't put it on my desk Don't put it on my desk. May I put it here? May I put it here? May I یعنی آیا ممکن من فلان کارو بکنم؟ کدوم کار؟ put قرار بدهم it آن را here اینجا May I put it یعنی آیا ممکن من اون رو بگذارم here اینجا May I put it here? آیا ممکن اینجا بگذارمش؟ May I put it here? May I put it here? mean mean جدی بودن منظور داشتن معنی دادن mean What do you mean? What do you mean? What چه چیزی do you تو انجام میدی و do در اینجا فعل کمکیه mean منظور داشتن What do you mean? منظور شما چیست؟ What do you mean? What do you mean? What does it mean? What does it mean? What چه چیزی does فعل کمکی it on و به این دلیل از فعل کمکی does استفاده میکنیم چون it در اینجا فاعل جمله مونه mean معنی دادن What does it mean یعنی معنی آن چیست مثلا چیزی که شما گفتی معنیش چیه What does it mean معنی آن چیست What does it mean What does it mean Keep, keep نگاه داشتن حفظ کردن چیزی Keep, Keep your eyes open. Keep your eyes open. Keep نگه داشتن یا حفظ کردن your eyes یعنی چشمان شما open باز keep your eyes open چشمانت را باز نگه دار keep your eyes open keep your eyes open can you keep a secret can you keep a secret Can you یعنی آیا شما می توانید You can یعنی شما می توانید و Can you حالت سوالیه Keep نگه داشتن یا حفظ کردن A secret Secret یعنی راز A secret یعنی یک راز Can you keep a secret یعنی آیا می توانی یک راز را نگه داری یا آیا می توانی راز نگهدار باشی؟ Can you keep a secret? Can you keep a secret? Let Let اجازه دادن Let Let me see you again Let me see you again. Let me یا به صورت مخفف let me یعنی اجازه بده به من. See دیدن you تو again دوباره see you again یعنی دوباره میبینمت let me see you again یعنی اجازه بده دوباره تو را ببینم اجازه دهید دوباره با شما ملاقات کنم let me see you again let me see you again Let us go to the party. Let's go to the party. Let us go یعنی به ما اجازه بده که به صورت مخفف میشه Let's go یعنی بیا برویم به کجا to به the party به اون میهمانیه به اون میهمانی مشخص چرا اون میهمانی مشخص چون از THE استفاده شده و وقتی که در اینجا از THE استفاده بشه معنیش اینه که اون میهمانی که گوینده و شنونده میدونن منظور کدوم میهمانیه Let's go to the party بیا به میهمانی برویم بزن بریم به میهمانی Let's go to the party Let's go to the party. begin begin شروع کردن شروع شدن begin The movie begins at seven. The movie begins at seven. The Movie یعنی اون فیلمه که من و تو میدونیم کدوم فیلمه begins شروع می شود فعل begin اس سوم شخص گرفته چون فائل The Movie سوم شخص در نظر گرفته میشه at در 7 هفت at 7 یعنی در هفت یا در ساعت هفت The Movie begins فیلم شروع میشه at 7 در ساعت هفت The Movie begins at 7 فیلم ساعت هفت شروع می شود. The movie begins at seven. The movie begins at seven. When does it begin? When does it begin? When چه موقع یا کی does فعل کمکی به این دلیل که فاعلمون it در اینجا سوم شخصه it on begin شروع شدن when does it begin ساعت چند شروع می شود when does it begin when does it begin seem seem به نظر رسیدن به نظر آمدن seem You seem busy You seem busy. You تو seem به نظر میای یا به نظر میرسه busy شلوغ You seem busy به نظر میرسه سرت شلوغ باشه You seem busy You seem busy It seems that you are tired It seems that you are tired. It یعنی آن و به کلیت ماجرا داره اشاره میکنه به عنوان فاعل جمله. Seems به نظر میرسه فعل سیم اس سوم شخص گرفته به خاطر اینکه در اینجا فاعل it that که you شما are هستی tired tired خسته جسمی bored خسته روحی یا کسل tired خسته فیزیکی you are tired یعنی تو خسته ای it seems that به نظر میرسه که you are tired تو خسته ای it seems that you are tired به نظر میرسه خسته ای it seems that you are tired it seems that you are tired help help کمک کردن کمک help come and help us come and help us come یعنی بیا و help کمک کن us ما را یا به ما come and help us بیا و به ما کمک کن come and help us come and help us Can you help me? Can you help me? Can you یعنی آیا تو می توانی help کمک کردن می به من یا مرا Can you help me یعنی آیا می توانید به من کمک کنید Can you help me Can you help me Talk Talk صحبت کردن حرف زدن talk? Can we talk in private? Can we talk in private? Can we یعنی آیا ما می توانیم We can یعنی ما می توانیم و وقتی که can میادیم ور سوالی میشه Can we یعنی آیا ما می توانیم Talk صحبت کنیم In در private خصوصی in private یعنی به صورت خصوصی can we talk یعنی آیا ما می توانیم صحبت کنیم in private به صورت خصوصی can we talk in private آیا می شود به صورت خصوصی صحبت کنیم can we talk in private can we talk in private talk to me talk to me Talk یعنی صحبت کردن و فعل در ابتدای جمله اومده ساختار امری to me یعنی با من talk to me یعنی با من حرف بزن با من سخن بگو talk to me talk to me turn turn نوبت پیچیدن دور زدن turn. Turn to the right, please. Turn to the right, please. Turn یعنی دور زدن در اینجا یا پیچیدن to به سمت یا به the right سمت راست please لطفاً حالا شما به جای right میتونید بذارید left میشه به سمت چپ بپیچید turn to the right please لطفاً به سمت راست بپیچید Turn to the right, please. Turn to the right, please. Now it is your turn to go inside. Now it's your turn to go inside. Now یعنی اکنون. It is یعنی آن است. Your مال تو. Turn نوبت. To که go بروی inside داخل. Now it's your turn. یعنی الان نوبت شماست. To go inside که به داخل بروید. Now it's your turn to go inside. حالا نوبت شماست که به داخل بروید. Now it's your turn to go inside. Now it's your turn to go inside. Start start شروع کردن آغاز کردن شروع start We are ready to start the lesson. We are ready to start the lesson. We are ready یعنی ما آماده ایم. Ready یعنی آماده. We are ما هستیم. We are ready یعنی ما آماده ایم. To به منظور یا که start شروع کنیم the lesson اون درس رو اون درسی که قرار شروع بشه مثلا we are ready to start the lesson ما آماده ایم که درس را شروع کنیم we are ready to start the lesson we are ready to start the lesson are you ready to start Are you ready to start? Are you ready یعنی آیا تو آماده ای to که start شروع کنی آغاز کنی Are you ready to start? آیا آماده اید برای شروع یا آیا آماده ای که شروع کنی؟ Are you ready to start? Are you ready to start? Show Show نشان دادن نمایش نمایش دادن show I will show you I will show you I will یعنی ساختار آینده show نمایش دادن I will show یعنی من نشون خواهم داد من نمایش خواهم داد you به تو I will show you این جمله در دو حالت استفاده میشه حالت تهدید یعنی حالیت میکنم نشونت میدم همچنین حالت عادی مثلا فلان چیزو که خریدم بهت نشون میدم I will show you نشانت خواهم داد I'll show you I'll show you Show me another example Show me another example show me یعنی به من نشان بده فعل show در ابتدای جمله اومده show me یعنی به من نشان بده another یعنی دیگری یا دیگر example یعنی مثال دوستان تلفظ example پا دقت بکنید آخرش پل نیست example یعنی مثال show me another example مثال دیگری یا نمونه دیگری به من نشان دهید show me another example Show me another example. Place Place محل مکان در محل قرار دادن Place You are in a safe place. You are in a safe place. You are یعنی هستی in در یک سیف یعنی ایمن امن پلیس یعنی مکان در مورد تلفظ پلیس دوباره پی و ال بینشون صدا وجود نداره پس میشه پلیس، سیف پلیس یعنی مکان امن you are in a safe place شما در یک محل امن هستید you are in a safe place you are in a safe place We will come to your place. We will come to your place. We will come یعنی ما خواهیم آمد ساختار آینده ساده است We will come یعنی ما خواهیم آمد کجا to به your place place که گفتیم یعنی مکان your place مکان تو We will come to your place ما به محل شما خواهیم آمد We will come to your place We will come to your place Hear Hear شنیدن Hear Do you hear me? Do you hear me? Do you یعنی آیا شما انجام میدید و do در قالب فعل کمکی برای سوالی کردن اومده. Do you یعنی آیا شما یه کاری را انجام میدید؟ کدوم کار؟ Hear شنیدن می مرا. Do you hear me؟ یعنی آیا صدای مرا میشنوی؟ آیا مرا میشنوی؟ Do you hear me؟ آیا صدای مرا میشنوی؟ Do you hear me؟ Do you hear me؟ Do you hear something? Do you hear something? Do you hear یعنی آیا شما میشنوید something چیزی something کلمه است که از ترکیب دو کلمه some یعنی برخی یا بعضی thing یعنی چیز something یعنی یه چیزی یه چیز نامشخص Do you hear something یعنی آیا صدایی میشنوید Do you hear something Do you hear something play play بازی کردن بازی play Let us play football Let's play football Let us یعنی به ما اجازه بده یا بیا فلان کار رو بکنیم کدوم کار play play یعنی بازی کردن تلفظش رو دقت کنید پلی نیست play play یعنی بازی کردن فوتبال Let's play football. بیا فوتبال بازی کنیم. Let's play football. Let's play football. I play golf every other day. I play golf every other day. I play یعنی من بازی می کنم golf every هر other دیگری day روز every other day یعنی یک روز در میان این قاعده در کلیت زمانها در انگلیسی صدق میکنه و استفاده میشه مثلا اگر every other night بود میشه یک شب در میان یا اگر every other week بود میشه یک هفته در میان پس این قاعده خیلی در انگلیسی استفاده میشه و کاربرد داره every other day یعنی یک روز در میان I play golf every other day من یک روز در میان گلف بازی می کنم. I play golf every other day. I play golf every other day. run run دویدن اجرا کردن run Thanks God we are able to run. Thanks God we are able to run. Thanks یعنی سپاس یا سپاسگزاری کردن. Thanks God god با جی بزرگ وقتی نوشته میشه اشاره به خداوند یکتا داره اگر با جی کوچیک نوشته بشه اشاره میکنه به خدایگان مثلا خداهای هندی ها که چند تا خدا ممکنه داشته باشن thanks God یعنی خدا را سپاس we are ما هستیم able able یعنی قادر توانمند پس در مورد تلفظش able able یا able نیست able we are able ما قادریم ما توانمندیم to run که بدویم thanks God we are able to run خدا را سپاس ما قادریم بدویم thanks God we are able to run thanks God we are able to run We are running for the bus. We are running for the bus. We are running یعنی ما داریم میدویم فعل ران در حالت ing اومده و همونطور که میبینید یه ان هم بهش اضافه میشه We are running ما داریم میدویم for برای the bus اون اتوبوسه We are running for the bus ما داریم برای رسیدن به اتوبوس میدویم. We are running for the bus. We are running for the bus. move move حرکت کردن جابجا شدن حرکت دادن move Please move your car out of here. Please move your car out of here. Please یعنی لطفاً move جابجا کردن your car ماشین شما out بیرون of از here اینجا out of here یعنی بیرون از اینجا Please move your car لطفاً ماشینتون رو جابجا کنید out of here به بیرون از اینجا Please move your car out of here لطفاً ماشینت را از اینجا به بیرون جابجا کن Please move your car out of here Please move your car out of here It is too cold. I cannot move my fingers. It's too cold. I can't move my fingers. It is یعنی آن است. Too cold. بسیار بیش از حد سرد. Cold یعنی سرد. Too cold یعنی خیلی سرد. بیش از حد سرد. I cannot من نمیتوانم move جابجا کنم حرکت بدم my fingers finger یعنی انگشت fingers یعنی انگشتان my fingers انگشتان من I can't move my fingers من نمیتوانم انگشتانم را تکان دهم It's too cold I can't move my fingers خیلی سرد است نمیتوانم انگشتانم را حرکت دهم It's too cold I can't move my fingers It's too cold. I can't move my fingers. live live زندگی کردن live Where do you live? Where do you live? Where یعنی کجا do you شما انجام میدید live زندگی کردن You do live یعنی شما زندگی می کنید. Do you live یعنی آیا زندگی می کنید؟ Where do you live؟ شما کجا زندگی می کنید؟ سوال بسیار رایجیه. نه تنها این سوال و این جمله کل عبارت هایی که در این درس ها خدمت شما تقدیم میشه کاربردی و مفید و ارزنده هستند. فراموش نکنید طبق روشی که اول درس گفتیم تمرین کنید تا رشد خوبی در یادگیریتون داشته باشید. Where do you live؟ شما کجا زندگی می کنید؟ Where do you live? Where do you live? We live in this city. We live in the city. We live یعنی ما زندگی می کنیم in در this in city شهر This city یعنی این شهر در مورد تلفظ live دقت بکنید تلفظ ای e در live به صورت کوتاه بین ای e و ا یعنی به این صورت باید تلفظ بکنید live live و اگه یک کم بکشیدش یعنی بگید leave میشه ترک کردن پس با یک تغییر تلفظی معنی کلمه عوض میشه حواستون باید باشه live یعنی زندگی کردن we live in the city ما در این شهر زندگی میکنیم We live in the city We live in the city. Believe Believe باور کردن، اعتقاد داشتن، عقیده داشتن. Believe Believe in yourself. Believe in yourself. believe یعنی باور داشتن و در اینجا در ابتدای جمله اومده یعنی باور داشته باش in در yourself خودت believe in yourself خودت را باور داشته باش believe in yourself believe in yourself Do you believe me? Do you believe me? Do you یعنی آیا شما این کار انجام میدید؟ ساختار سوالی با استفاده از فعل کمکی do believe باور داشتن اعتقاد داشتن می مرا Do you believe یعنی آیا باور میکنی می مرا Do you believe me آیا حرف مرا باور میکنی Do you believe me Do you believe me Hold hold نگه داشتن hold take a breath and hold it take a breath and hold it take a breath یعنی نفس بگیرید نفس بکشید and و hold نگه داشتن it آن را take a breath نفس بکشید and hold it و نگهش دارید Take a breath and hold it. یک نفس بکشید و نگهش دارید. Take a breath and hold it. Take a breath and hold it. Would you please hold my hand? Would you please hold my hand? Would you یعنی آیا ممکنه شما این کار را انجام بدید؟ Please لطفاً hold نگه داشتن my hand دست من would you please hold my hand آیا می شود دستم را بگیری و نگه داری would you please hold my hand would you please hold my hand bring bring آوردن موجب شدن رساندن به bring Bring me some cold water, please. Bring me some cold water, please. Bring یعنی آوردن در اینجا می برای من some مقداری cold خنک یا سرد water آب cold water یعنی آب سرد some cold water یعنی مقداری آب سرد bring me some cold water please برای من مقداری آب خنک بیاورید لطفاً bring me some cold water please bring me some cold water please What should we bring? What should we bring? What یعنی چه چیزی should باید we ما bring آوردن what should we bring یعنی ما چه چیزی باید بیاوریم مثلا اردویه یا جایی میخواید برید بعد میپرسید ما چه چیزی باید بیاوریم میگید what should we bring ما چه چیزی باید بیاوریم what should we bring what should we bring happen happen اتفاق افتادن رخ دادن happen What is happening What's happening What is یعنی آن چیست happening در حال رخ دادن و در حالت ing فعل happen happening میشه What's happening چه اتفاقی داره میفته داره چه اتفاقی رخ میده What's happening چه اتفاقی دارد میافتد What's happening What's happening Do not let that happen again. Don't let that happen again. Do not let یعنی اجازه نده. That اون happen اتفاق بیفته again دوباره. Don't let that happen again. دوباره اجازه نده آن اتفاق رخ دهد. Don't let that happen again. Don't let that happen again.